А еще чего? Дата рождения, Да? Полиция, что ли? Приехали колесо покупать. Как сюда заехать, я не знаю. Кого поменять? А у них запрещена это как бы переобувка на тротуаре. Ну, вот тротуар для пешеходов. Тоже должен быть какая-то форма, чтобы я знала. Так, фамилию скажите, вашу должность, место ну, Мы уже были здесь, и ГИБДД. Мы встанем ними, сзади Я с ними разговаривал, они не могут доказать, что это тротуар. Мы встанем сзади это не и спереди. Тротуар, это не тротуар. Я Развлекушки вас... Ютубе найду. найдете, найдете обязательно. Установлю вашу личность. She wanna party with the best, yeah, grab a fit I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit Back and forth from what I want and what I'm gonna get Берите средство А? Я его Ну так уберите сейчас его Теперь покутись по правилам дорожного движения Или вы хотите штраф себе? 3000. У вас есть лишние деньги сейчас? Не 3, 2. 3. Уже повысили штраф. Поэтому вот у вас проезжая часть, там сейчас запрещающего знака нет, чтобы припарковаться. Пожалуйста, паркуйтесь и пешочком. тебе дать? А что, а ты... Что тебе дать? Вас, простили вас? Просили, вас простили по-хорошему уехать. Гражданин, представься. пешеход. Представься. Имя, отчество. А еще чего? Дата рождения, серия да? паспорта. Полиция, что ли, да? Давай, давай. Из полиции? Вам будет штраф. Батик, подожди. Ты мне тротуар. Ну э, покажи, где здесь тротуар. По правилам дорожного движения. Определение покажи, Откройте. дурик. Откройте. УДД посмотрите внимательно. Пункт 9.9. Откроем книжечку, читаем заново. А лучше всего выкиньте свои удостоверения на помойку. Какое удостоверение? Водительское. Которое у вас имеется в наличии, возможно. Ну в интернете посмотри. Пункт 9.9 правила дорожного движения. В каких случаях у нас разрешена парковка, стоянка и езда по тротуару? Или вы безграмотный водитель? Вам удостоверение подарили на день рождения или на Новый год? Пиздец хочешь. А ты? Ну давай, подойди уже. Да ну, мне-то зачем? Давай. Я уже машину сфотографировал, вам штраф будет 3000 просто, и все. Достаточно мне. А еще будет прорицание в интернете. Почитайте о себе нового, что узнаете. Нет, ну шучу. Понимаешь, а, во-первых, никто не давал права фотографироваться. Да? Да. А я ну, как вот пешеход так. не давал вам права парковаться на тротуаре. Ну вот я хочу не покоишь. Да вы с себя сначала начните. Это заткнись. Вы стрелочник, что ли? У вас у фамилия не стрелочник случайно? Он нарывается, да, он всегда такой. Че смотришь-то? Отвечай! <laughs> Он обязан вам ответить, что ли? Смешные, блядь. Ребята, вы говорите, вы бессмертные, ответить? Ну реально. Вот смотри, вот это вот я давал тебе за права? Конечно. Серьезно? А я вот этому давал право здесь припарковаться? Вот этому корыту? Четырехколесному, а? Не, серьезно, парень, ты э, смешной немножко. Давай смотреть. Ну смотри. Набирайся ума хотя бы. Слушай. Слушаю. вопросы, решаете проблему вселенского масштаба. Конечно. Да. Присоединяйся. Когда водительское удостоверение лишат, тогда да, присоединяйся. Тротуар-то покидаете, нет? В чем смысл? К вам же подошли и вежливо попросили покинуть да, тротуар. вежливо попросили, сказали здравствуйте. Ждите свое автотранспортное средство. Добрый вечер еще сказали. смотри, Народную дружина И? Мы засняли, сказали, парковка запрещена. Снимают нас. Ну, ну Снимают, а фиксируют. Напьем, ну, ну, вопросы? Вопросы у него будет теперь штраф. Вот что вопрос. Еще сзади сфотографируем сейчас. Ой-ой-ой, напугал что ли дядя? Ну что, дядя образумился, почитал пункт правил 9.9-то? Или нет? Отсюда, пока я думаю. Ну что, махнул Когда человеку больше делать нечего, он занимается подобным. Да, нечего. В отличие от вас, не, нечем. Мозгов надо набираться. И пункт правил 9.9 читать the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Добрый вечер, отсюда. А вы куда едете? У меня вот значок стоит. Значок чего? У вас там вот пунктирчик стоит, как раз показывает, что это тротуар. А он стоит. Да, сейчас должны эвакуировать ГИБДД. <laughs> Я не знаю, клиент, короче. Клиент? Ну. Так, блин, так вы позвоните клиенту, скажите, что вы ждете на проезжей части, все. В чем проблема? Не, ну если вы такси, вы вообще должны пример подавать другим водителям. Значит, ну, профессионал. <laughs> А Знаток правил дорожного движения, который из вождения автомобиля сделал свою профессию. Это мастер, а не подмастерье. Спасибо вам большое садится в Тойотку. Ну так, напомнить, сказать, что медведи сделать. Видишь, что делать некуда. Нечем. А вам? Что делать некуда? Don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space Все в порядке Все в порядке Все в порядке На пешехода, на тротуаре еще и сигналит Вместо того, чтобы сказать, извините, я баран Я не знаю ПДД Вы еще сигналите пешехода Пускай выезжает Нет, здесь, пускай выезжает здесь get lost in the words I say I don't push prize, Здравствуйте. А вы в курсе, да, что это вот здесь тротуар? Раз. Да, мы в курсе, просто мы приехали колесо покупать. Как сюда заехать, я не знаю. У них на дворе было, нет. Да не надо было вообще, в принципе, заезжать. Вот, смотрите, а тут есть? Э, можно пустой, встать? вон, да, конечно. Ну, Там знак во вторник только запрещен. Вы нас пропустите в ответ сейчас? Ну, если вас осознали, что вы больше не будете нарушать ну, правила я, дорожного я движения. Я по, по, двора, по этим тротуарам не езжу. Честно? Да. Ну, нет смысла брать. <laughs> Давайте. Больше не нарушайте. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сейчас на тротуар заезжаете? Тут же магазин колес. Ну. А? И мне поменять их. Кого поменять? Колеса его А у них запрещена это как бы переобувка на тротуаре. У них нет, Давайте. у них нет документов, что у них разрешено это. Ну, а парковка и езда по тротуару у нас запрещена. Не, я просто говорю, что видел раньше меняли. Но я могу ну они сейчас это. меняют, но они нарушают закон. Я, я же вам сказал, давайте я тут встану. Вот, ну, либо во двор заезжайте, либо по, по, по проезж... Э, вдоль проезжей части паркуйтесь просто и все. Без проблем. Ладно, давай. Спасибо вам большое. Здравствуйте. А вы через весь тротуар, да, проехали? Да, все А для чего? В смысле для чего? Ну для чего? Через весь тротуар проехали? Или что он будет тут делать? Почему этого два раза нельзя сделать? А? Там места мало. Да, ну конечно. Там видишь, что занято. Ну, я на большом нет, вот смотри. Да, да там все Лев, занято, там, смотри, там, все занято вот машинами. Там он сдает да, и разворот делает. Да там все занято, ты что, не видишь что ли? Там, не заезжали. Я вот здесь проеду, можно к этому? Нет, не можно. Здесь э, для пешеходов сделано, вы поймите. Проезжая часть там, воровая территория там, там вы можете ехать. Здесь вы можете только пешком передвигаться. Хорошо, согласен. Идите, пешеходные тротуары, хотя даже ездить здесь права не имеете. Ну вот тротуар для пешеходов. Колесо бы назад оглянитесь. На колесо магазин. уже в администрацию написали жалобу. Ну, пишите, что уже я... написали, но вы-то двигаетесь нет по разрешения. А мне колесо, вот колесо в машине. Я понимаю, но по тротуару а это вы же вы же водитель, вы же соблюдать ПДД должны. одна, идите назад, смотрите. Все, все. Надо было по проезжей части припарковаться вдоль проезжей части и забрать свои колеса. В чем проблема? -то? А как меня остановить? Вон у вас мужчина, смотрите, в полном рассвете сил. Грыжа, если бы он мог бы, он Вон у них там есть носильщики в красном у там него, бегают. А они не грузят, сказали Ладно, дали бы 100 рублей Он... Ради грыжи мужчины. <laughs> Честно, ну, ну не бибикайте пешеходом на тротуаре. Ну, это... На тротуаре. Мы же не на проезжей ну, части стоим. должен быть какая-то форма, чтобы я знала, для чего <laughs> У нас не только форма, у нас и содержание. У нас <laughs> скоро будет, у нас скоро будет удостоверение пешехода. До свидания. Форма. Все хорошо, да? Да, симулировал просто очень хорошо. Мне сказали, браво, браво, актерская игра просто на высоте. У Миши действительно была травма. Да, вот. реально было ДТП, реально оформили все. Э, сейчас ждем результаты судмедэкспертизы, которая в будущем покажет, э, виноват ли водитель или нет. Конечно, все очевидно, но тем не менее. Из медицинского учреждения должны доставить, э, соответственно, в ГИБДД, которые, соответственно, передадут это все соответствующие органы. Вот, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. А вот. Краснопотиловская, 55. Здравствуйте. А можно вас попросить перепарковать автотранспортное средство вдоль проезжей части? Хорошо. Спасибо вам большое. Не Здравствуйте. Отдыхаетесь, детки? А? Развлекаетесь? Ну, мы, да, отдыхаем, а вы ездите Вам по тротуару. Место развлекухи. Можно да? нас попросить перепарковать автотранспортное средство? Вдоль проезжей части. А мне, пожалуйста, вот если вы такие грамотные, чем отличается вот это вот от этого? В смысле вот это? Здесь есть знак? Э, от кого? От этого, переход, от этого. тротуар есть? Ну вот эта дорога. Вот это она идет э, во двор. Чем отличается дорога от тротуара? Расскажите. Она идет во двор. Нет, вы скажите, чем по правилам отличается дорога от тротуара? Вы водитель, да? Да, я водитель. Вы знаете пункт правил 9.9. Да, да, знаю. Ну. Так вот. Так что там гласит в а, пункте а... правил 9.9? Вот в этом пункте сказано, что тротуар от э, проезжей части отличается, отделен по ребрикам. Ну, вон он, смотрите, бордюр, газон, тротуар. Объясните мне, пожалуйста, как отделен по ребрикам вот этот вот участок вот дороги? Это да. для маломобильных Кому я создаю здесь помехи? Для маломобильных людей. Здесь узкий проезд. Для колясок, вон дети ходят, Вам, бегают. Я понимаю, вы для развлекаетесь вот с камерой для ютуба, да? Не знаю, для чего для вы лайков, развлекаетесь здесь это, сейчас это стоите, вы развлекаетесь. Попросили, пожалуйста, перепарковать, перепарковать а автотранспортное средство вдоль проезжей части, где это сейчас не запрещено, с понедельника с 9 до 8, до 16. То есть вы хотите штраф, вы намеренно идете на штраф на 3000. Я вас так понимаю, да, дяденька? а? а и, и что дальше? А где у нас правила дорожного движения разрешено инвалидам парковаться на тротуаре? Развлекайтесь, детки. Машина будет сфотографирована и отправлена в ГИБДД. Ради бога, не забудьте знак пометка. Ну, причем здесь знак-то ваш, а? ваша. вашу Причем здесь знак-то ваш? Можно ваш? То есть, соответственно, если вы инвалид, вы можете сделать инвалидом вот этого теперь, да? Слышь? Слышу. Тебе не надоело еще развлекаться для ютуба? Нет? Мне нет. Ну, а вам не надоело пешеходов сбивать на тротуаре? Да перестань ты, господи, за, за правду бьешься или за лайки здесь? За правду бьюсь. Ну придет вам штраф, вы отсюда не выйдете. Так, фамилию скажите, вашу должность, место работы. А? Вы кто? А вы сотрудники полиции? А вы кто? Я представлюсь. Вы, кто? вы сотрудники полиции? Если а вы гражданин, я гражданин, подождите. пешеход. Нет, подождите. Вам удостоверение пешехода так, пожалуйста. надо? Пожалуйста, ну, так, подождите, перестаньте. да подождите. Ваши полномочия. Полномочия я пешехода, не обязан представлять. Нет, что он никто. Да подождите. Он может меня ну, попросить и все, Ваши и уйти. полномочия, а дальше может вызывать бумага, ГАИ. Любой гражданин имеет право предотвращать административное правонарушение. Что значит не, не, нет? Вы за дураков-то нас не считаете, мы тоже ну читаем. Ну да, действительно. Ну да, действительно. Вы отсюда не выйдете метода до приезда ГИБДД вы отсюда не уедете. Ну Мы встанем сзади и спереди. Мы ну, ну, уже были здесь, и ГИБДД... Мы встанем сзади и спереди. Я с ними разговаривал, они не могут доказать, что это тротуар. Мы встанем сзади и спереди. это не тротуар, вы отсюда никуда не уедете, вы это будете не стоять до тех пор, пока не приедете Ты хочешь сказать, что я езжу по тротуару? Конечно. Где здесь э, Дяденька, у вас какой стаж уже водительского удостоверения? Больше 30 лет. Выкиньте на помойку. Так, вы как уполномоченный... Вот хорошо. Камеру выкини и не да. развлекайся. Даже... Выкиньте свое удостоверение ну, Ты на помойку. Тебе нечем заняться, тебе работать негде. негде. Ты развлекаешься в Ютубе, что ли? Да. Ну, развлекайся. Развлекайся. Полицию, вы полицию, не уедете отсюда. Полицию Все. вызовите, вызовите Мы встанем сзади и спереди, вы полицию не уедете. Вызовите. Так вызовем сотрудника ГИБДД. Придет, вы, выпишется штраф. Вызову. Давайте. Давайте на камеру зафиксируем, что вы вызовете, а не будете можете просто балабольством заниматься? Или вы все-таки ж испугались вызвать? играйся, деточка, играйся. Вы испугались вызвать сотрудников я полиции. Я не боюсь, совершенно. Не надо Понимаешь, бояться. Я уже второй раз здесь разговариваю. Не надо меня бояться. С сотрудниками ГАИ. Сейчас они а вы приедут, думали, что я буду бояться? они бояться, будут долго да? мне доказывать, что это тротуар. И что я здесь создал да? кому-то память. Откройте При такой правил ширине. 9. Слушай, да я открывать не буду. Выкиньте свое удостоверение на помойку. Сереж, вот честно, реально. выкиньте на помойку. Камеру, на помойку. Выкиньте свое удостоверение. Заняться, займись работой. И пересдайте на Заработай себе деньги, знаешь, другим Пересдайте свое, выкиньте свое удостоверение. Развлекушки устроим. В Ютубе найду. Детский найдете, сад, найдете, обязательно. Установлю вашу личность. Обязательно найдете, чего. себя тоже там найдете. Я сейчас, у меня давление поднимется 130, я вызову скорую. И вызывайте. Вызывайте. А может я сердечник? Вызывайте. Знаете, так мои? вызывайте. Пойдем, дети, Вызовите, в конце концов, сотрудников полиции. Не будьте где-то балаболами-то при социальном социальную просто, дистанцию. Я тебя пожалуйста. просто спросил, на каком основании вы здесь Пешеходы занимаете? стоят на тротуаре. Вы, вы, на каком? скажите, на каком основании? Вы здесь вот, и все, больше ничего не надо. Асфальтное основание, на законном. насколько я вижу. Какое? Где у вас? На Чего? законном основании. Что у вас есть? В смысле, пешехода? Что вы вот пришли, да, здесь стали. Я тебе говорил, надо напечатать удостоверение пешехода. Да, да, надо вам... Надо? И, э, между прочим, надо зарегистрировать все это дело. Какое? На Швецова, да? что вы здесь чем-то занимаетесь. Позвони, зарегистрировать. А? Позвони, зарегистрируй. обращение ДПС, что пешеходы стоят на тротуаре. Я такой-то владелец автотранспортного средства. Ольга, 441 О. УЕ, 98 регион, нарушил правила дорожного Я движения, сейчас стою на тротуаре, жду, жду сотрудников ГИБДД. Давайте, ждите. Ну, так вызывайте. Я-то зачем Ну как, ты же сказал зарегистрировать Я надо. спрашиваю, вы на каком основании? Ну, я Нет, сказал, здорово. на асфальтном основании. На вот законном. под нами асфальт. Вы, ребят, еще тупые. Это, наверное, ваша фамилия, да? А тебе еще что сказать? Тупой это фамилия, а тупее это, это имя, да? А, слушай, не тебе в прошлый раз там девушка в челюсть я похож на этого человека? Похож, У вас да. со зрением все в порядке? Похож, похож. Со зрением все в порядке? Если вас а, перездайте а на водительское удостоверение. глазному сходите, проверьте глаза, зрение проверьте свое. Приду, проверю. Ну приходите, приходите. Только не забудьте сотрудников полиции вызвать. Так вызовите. Как ответственный гражданин, скажите, что мы здесь нарушаем. Не будьте балаболом. А что балаболы? Что? Чем ты кот, я что не понимаю? А? Чего вы говорите? Чем гордишься, что ты понимаешь? Я да. горжусь тем, что я нару... это, предотвратил ваше административное правонарушение. И выкиньте свое удостоверение на помойку. Какое удостоверение? Водительское. Почему? Да потому что вы не знаете правил дорожного движения. Я Пункт 9.9. Откройте ну, и а почитайте зачем? заново. Я почитаю. Да? А? А вы куда? А есть накладная, да? Накладная есть у вас? Какая накладная? Вы разгружаться едете? Не, я загружаться у них еду. Загружаться? Да, я у них забираю отходы, которые у них остаются. Ну тогда пройдите за, вокруг дома и подвиньте с той стороны просто и все. А, Все проблема проедьте, встали, там, проедьте, вот. взяли, встали, Во дворе и, и с той стороны просто заедем. Я прекрасно вас понимаю, чтобы заняться нечем. Ну, да, я сейчас заеду с той Пешеходом стороны. заниматься нечем на тротуаре, да. Я думаю, что этим должны заниматься органы, а не органы? люди, которые просто... Ну, где наши органы? Что? Где наши органы? Мы их вызвали, два часа ждем уже. И что? Ну чтобы ну где они? Убрали, вот, вот где они? Чтобы эти две машины так вот где они, Нет, спрашивается, чтобы привлечь вас за то, что вы ездите по тротуару? Я на данный момент вообще стою. Даже стоять нельзя. Все стоять нельзя? Конечно, а на тротуаре. Дорога, Стоянка на тротуаре, езда запрещена. Чувак, должен знак стоять. там правило 9.9. Если знак стоит... Какой знак? Ну какой-нибудь, да поставьте сюда, что здесь заезжать На тротуаре нельзя. знаки не ставятся. Да, если вы водитель. машины ездят, обрати внимание. Я не я первый не заезжаю. И вам заняться просто Ну да, пешеходом заняться нет. Да. Мне, Хорошо. Ты сам водитель? Я пешеход. Ну, и нет проблем. Ты из-за этого ты стоишь и что-то голосишь заняться нечем. Вы просто... А вы водитель, просто сидите, голосите, езжайте. Я могу постоять, что Давайте ну, а сфотографируем вашу машину и будет вам штраф. На газон припарковались, еще 5000 штрафа будет. Вам, вам конкретно просто повезло. Вам конкретно повезло. правильно обслуживают ваш У вас лампочка не работает заднего хода. Да вы снимите, отдайте в это. Кому снимать? -то? Зачем? Да и просто сказать, подсказал. Они решат вопрос. Просто подсказал. Ну, да, ребят, просто занимайтесь ерундой. Ну, у вас лампочка не работает. Я, допустим, работаю с этим магазином, приезжаю, забираю, обслуживаю этот магазин. Вы считаете, что я не обслуживающий? Нет, есть накладные, но только для нас Да Она нет накладных. Какая, потому что я забираю у них на этот отходы. Нет у вас накладных, у вас нет про, это, проехать. пройди сейчас камеру, разверни готов, я сейчас тут стану, вы там и отводку забираете. Так и там Подойдешь, забирайте. Я тебе лично отводит. Так я, там забирайте. Я тебе лично накладную дам. Так и там забирайте. Я тебе лично дам накладную. Так вот, вы приезжайте вот, вот через двор и там забирайте свои продукты. Том, там тоже тротуар. Чего ты сказал, что там не тротуар? Там тротуар? А чего ты сказал, что там не тротуар? Там дворовая. Дяденька, у вас водительское удостоверение есть? У вас водительское удостоверение есть? Нет, блядь, Нету? Сел за руль и Так, уважаемые сотрудники ГИБДД, обращаем внимание, код номер. Валентин 324, Наталья Елена 178 регион ездит без водительского удостоверения. Oh, I'm not the type to take no for an answer.